París, Berlín, Estocolm, Atenes, Helsinki, moltíssimes, més de 200 ciutats del món estan impulsant propostes de zones de baixa emissions, propostes de restricció de vehicles més contaminants, propostes d'incentivar el transport públic, per tant, actuacions que van en aquesta, en aquesta direcció.